Hola, ¿cómo están? Soy Talía Guerrero nuevamente desde Caracas, Venezuela, en el proceso de educación acerca de Bitcoin Cash. El día de hoy me encuentro con María Fernanda Flores, quien previamente ya descargó su billetera de Bitcoin Cash y pues hoy le voy a enseñar paso a paso cómo utilizarlo. Lo primero que quiero que sepas, Maffer, es que Bitcoin Cash es efectivo electrónico para par, que cruza fronteras como si no existieran. Te permite comprar productos, pagar por servicios, hacer donaciones a fundaciones y envío de remesas. Es dinero, es muy similar a los dólares, a los bolívares, pero totalmente descentralizado. Entonces ya por ahí sabes que es Bitcoin Cash, ¿no? Es dinero con el que tú puedes pagar lo que quieras. Bueno, vamos al paso de la billetera. Ok. En la billetera que ya descargaste previamente, fíjate que tienes dos opciones. La estás buscando por allí, está aquí. Ajá. Fíjate que tienes dos opciones. La de, ah, le vas a dar al final. Ajá, mantenerse anónimo o continuar con Google como tú quieras. Antes de revisar las opciones de eh, recibir y enviar, quiero hablarte acerca de cómo respaldar tu billetera de manera segura. Y es a través de la llave privada o frase de recuperación. Esta se encuentra en la parte inferior derecha, que ya te voy a mostrar, en el icono de la tuertiquita, este que está por aquí abajo. Vas a seleccionar la opción de respaldar y seguridad y copia de seguridad manual. Así es. Vas a seleccionar mi billetera BCH. Eso no se lo vas a mostrar a nadie, ni lo vas a compartir con nadie. Eso significa el control total y absoluto de tu billetera. Esa es tu frase de recuperación o también se llama llave privada. nosotros recomendamos una aplicación que se llama Las Paz, que es un gestor de contraseñas donde tú puedes resguardar todas las claves que tú tengas, inclusive esta, para que si en algún momento tú quieres cambiar de dispositivo o se te daña el teléfono, tú en otro dispositivo no puedes recuperar o puedes transferir tu billetera, ¿ok? Vamos a, a, probar, vamos a suponer que cambias de teléfono hoy, te vas al principio, en el icono de la casa, sí, y descargas la billetera desde cero, como lo hiciste el día de hoy. Y vas a seleccionar la opción de añadir slash importar, la que está debajo de recibir. Fíjate que tienes dos opciones, Maffer. Tienes una que dice añadir nueva billetera e importar billetera personal. Si se trata de recuperar o transferir una billetera ya existente, ¿cuál de esas dos opciones crees que debes seleccionar? Importar billetera personal. Así es, dale a la opción. Fíjate que allí te pide introducir tu frase de recuperación. Una vez tú hagas eso, lo hagas de manera correcta, este, tú vas a ir, se va a ir restableciendo toda la información de tu billetera en tu nuevo dispositivo. ¿Sí? Entonces te queda claro esa parte, más, pero es muy importante que resguardes tu frase de recuperación. Si no tienes tu frase, no tienes tus fondos. Ok, ya tenemos aquí el principio. Enviar y recibir. Vamos a seleccionar la opción de recibir seleccionas BCH y yo por acá voy a escanear tu código QR, fíjate. Voy a poner un monto. Fíjate que llegó el pago de manera instantánea. Cabe destacar, María Fernanda, que eh, Bitcoin Cash es una, billetera que funciona totalmente en línea, es decir, que funciona con Internet, con conexión a Internet. De esto, en su medida, va a depender la, la calidad de cada una de las transacciones. Entonces, fíjate, felicidades, acabas de recibir tu primer activo. Te puedes ir al principio nuevamente, le das hacia atrás, le vas a dar a mi billetera BCH y ahí, ahí tú vas a poder ver el historial de transacciones. En este caso solo tienes una, que es lo que yo te acabo de enviar ahorita a través del escanear tu código QR. También hay otra opción por la que tú puedes recibir Bitcoin Cash es a través de la dirección de wallet que la vas a encontrar acá, le vas a dar recibir nuevamente, BCH le vas a dar Fíjate que debajo de tu código QR hay, una larga frase con letras y números. Esa es tu dirección de wallet. Tú eso se lo compartes a cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo y te puede hacer envío de Bitcoin Cash de manera automática como lo hicimos el día de hoy aquí de manera presencial y lo mejor de todo es que las tarifas por transacción son menores a un céntimo de dólar. Y bueno, es muy sencillo, es muy rápido, es persona a persona, no necesitas dar tantos datos. ¿Cuántos datos te pedí yo para hacer esta, esta operación el día de hoy? No. Ninguno. ¿verdad? Entonces, bueno, hasta los momentos, no sé si tengas alguna duda, Maffer, una pregunta, ¿cómo has visto el proceso de pago con Bitcoin Cash? La verdad es que me parece súper sencillo, muy, muy fácil de hacer y muy seguro. Es muy seguro, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta sobre cómo comprar, dónde cambiar, lo que tú sí, Sí, tengo una duda. Yo soy de Maracay. Me gustaría saber si ustedes están solamente en Caracas o también están en el interior. Nosotros estamos a lo largo de Venezuela. Por cierto, en Maracay tenemos una franquicia que la debes conocer. Se llama Crispy Donuts, que también está acá en Caracas. Ellos aceptan Bitcoin Cash como forma de pago, entre otros comercios que puedes encontrar en nuestro directorio que se llama discover.cash. Es un directorio donde encuentras todos los comercios que aceptan Bitcoin Cash como forma de pago. Ok, muchas gracias. Qué bueno. Este, esto fue todo para todos ustedes que nos ven. a ah, utilizar Bitcoin Cash es muy sencillo. Con esto pueden ustedes tomarlo de ejemplo para enseñarles a otras personas sobre su billetera de Bitcoin Cash. Entonces, nada, construye tu prosperidad con Bitcoin Cash.